Gloire à Dieu. Si tu expérimentes les averses de bénédiction, dis gloire à Dieu. Toute goutte de pluie sur vous va apporter de miracles, le salut, la délivrance, la puissance surnaturelle. Ne t'en fais pas pour la pluie ça vient du ciel. Et comme ça vient, rien ne peut retourner ça. La même manière, ton miracle viendra. Et la puissance viendra. Je vous félicite aujourd'hui. Vous êtes là, sur ce terrain spécial, en ce moment spécial. Ce sera merveilleux. Pour moi, pour ta famille, pour ta femme et ton mari, pour tes enfants. Lève ces mains des bénis. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour les averses qui viennent du ciel. Nous n'avons pas de plainte. Nous savons que tu es le Dieu souverain et tu fais ce qui te plaît, comme la plus descend et qu'on ne peut résister. Ainsi viendra ta parole tes produits viendront, tes miracles viendront, ton salut viendra. Toute bonne chose viendra sur ton peuple ce soir au nom de Jésus. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un Amen qui opère de miracles avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous sommes là pour la solution divine. Et ce soir, nous allons considérer la parole de Dieu. En fait, je vais vous lire une histoire. Et cette histoire vous expliquera comment briser les barrières contre la solution divine. Vous savez, la solution divine vient de la part du Seigneur et il n'y a rien qui peut s'interposer entre toi et cette solution divine. Si tu peux seulement te soumettre, si tu peux t'abandonner, si tu peux lever les yeux vers le Seigneur, cette solution viendra, même dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Pour quiconque ici, sans exception, et pour tous nos amis, tous nos membres qui sont en ligne, partout, en tout lieu, la puissance viendra pour vous. Et dans, vos maisons, vous écoutez, vous êtes à l'hôpital, vous écoutez, vous êtes dans une église et vous écoutez, ou bien vous êtes au dehors et vous écoutez, la solution est venue pour vous aujourd'hui. Je pose une question, pourquoi se fait-il que certaines personnes ne reçoivent pas la solution divine, le salut divin, et le surnaturel qu'ils doivent recevoir. Il y a une barrière pour certaines personnes. Et cette barrière, c'est ce que nous allons balayer ce soir au nom de Jésus. Voilà pourquoi mon thème est intitulé « Renverser les barrières à la solution divine ». Renverser, détruire, renverser pour que tout obstacle, tout ce qui se dépose entre toi et la solution divine, que tout soit balayé ce soit au nom de Jésus. Renverser les barrières à la solution divine. L'histoire, c'est l'histoire d'un roi appelé Belshazzar. Il a organisé un festin. Il a appelé ses concubines, ses femmes, ses ministres, tous les grands hommes, grands petits, des autorités de son royaume et ils sont rassemblés. Et ils ont bu. Pas seulement qu'ils ont bu, ils ont utilisé les vases qu'ils ont pris de la maison de Dieu. Maintenant, ils se réjouissaient. C'était la sensualité. C'était la livrognerie. C'était le mal, l'iniquité. Et c'est normalement une barrière entre nous et la solution divine. Pourquoi Parce que Dieu est saint. Le péché bâtit une barrière. Une iniquité érige une barrière entre toi et la solution divine. Et toute mauvaise chose, tout, tout acte mauvais, tout langage mauvais, toute disposition mauvaise, toutes ces choses érigent des barrières entre nous et la solution divine. Tout d'un coup, une main est venue du ciel et a commencé à écrire sur le mur. Et quand ils ont écrit sur le mur, cela écrit, la main a écrit dans une langue que Béchassa ne comprenait pas. Même s'il ne comprenait pas la langue, cela l'a terrifié. Il a commencé à trembler. Et il a oublié tout le vin et toutes les choses qu'il avait et qu'il était devant lui. Il a appelé ses astrologues, il a appelé tout le monde et dit, venez, je, venez interpréter l'écriture de Dieu. Ces astrologues n'étaient pas enfants de Dieu. Et les enfants de Satan ne peuvent pas lire, ne peuvent pas interpréter, ne peuvent pas comprendre l'écriture du Dieu Tout-Puissant. Alors, ils n'ont pas pu lire. Et cela l'a plus terrifié. Et la reine est venue vers lui pour dire, ne sois pas terrifié, il y a un homme dans ton royaume. Cet homme est nommé Daniel. Il a l'esprit des dieux saints en lui. Et parce qu'il est juste, il peut lire. Parce qu'il est un enfant de Dieu, il appartient à Dieu, il peut lire l'écriture de Dieu, de son Père. Alors ils l'ont appelé Daniel. Et le roi dit, j'ai entendu parler de toi. Est-ce que tu peux lire l'écriture que les astrologues ne peuvent pas lire, que le cadets ne peut pas lire Est-ce que tu peux interpréter pour moi ce que mes gens ne peuvent pas interpréter Daniel a dit, oui, je le ferai, mais garde tes dons. Et il a lu l'écriture et il l'a interprété. Et l'histoire, c'est qu'il était la barrière à sa propre bénédiction. Damien lui a rappelé de son père, Nekaneza, qui avait eu un grand défi. Et la solution divine était venue du ciel. Et il a dit, si tu avais fait comme Nekaneza, ton père, la solution divine serait pour toi, mais maintenant, parce que tu as érigé une barrière entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi ceci arrive. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, nous allons considérer les détails de l'histoire. Comme je vous montre comment, par la grâce de Dieu, vous ce soir, vous pouvez renverser toute barrière entre vous et votre solution divine. Toutes ces barrières, tous les obstacles, tous les murs de séparation et toutes les pièces d'achoppement entre vous et cette solution divine, tout est renversé ce soir. Et quand la barrière renversée, la faveur va couler. La guérison va couler. La puissance va couler. Et la bonté de Dieu, la bonté du ciel va couler dans votre vie au nom de Jésus. Je plaide avec vous de prêter attention. Ne permettez aucune chose de vous distraire. Parce qu'aujourd'hui, ce sera un jour inoubliable dans ta vie, dans ma vie, dans ma vie, aujourd'hui sera un jour inoubliable. La solution divine, viendra pour toi au nom de Jésus. Trois choses à considérer. Premièrement, la complaisance volontaire aveugle obstiné dans la corruption. J'essaie de vous résumer la vie de Belsassa. Il était, s'il voulait faire le mal, il ne laissait rien ne lui empêcher. Il ne laissait rien ne l'arrêter. Volontaire, il était sensuel, pécheur. Et il n'a rien limité du tout la, la, vie sensuelle, la liberté pour faire le mal à tout moment, à tout niveau. C'est ça qui caractérisait sa vie. Il était obstiné, obstiné. Même lorsque la vie de son père devrait lui servir d'avertissement, non, il était obstiné. Il ne permettait à aucune chose de l'arrêter, de faire ce qu'il voulait faire. Et il se complaisait dans la corruption. Quand Daniel est venu vers lui, Daniel a dit, tu connais l'histoire de ton père. Ton père aussi était orgueilleux. Ton père était un idolâtre. Ton père a expérimenté le jugement de Dieu. Mais il s'est humilié. Premièrement, si tu veux avoir la solution divine, il faut premièrement l'humilité. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque tu viens au Seigneur dans cette humilité, et tu ne dis pas, je suis élevé, je suis grand, je suis tout en tous, tu viens avec ton humilité. C'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Les choses ont changé dans sa vie. Deuxièmement, l'honnêteté. Il était honnête. Il a dit maintenant, je vais louer le Dieu des cieux. Il a dit, voici ce qui m'est arrivé. Il n'a pas modifié, il n'a pas caché. Il a dit, même si je suis roi, j'ai perdu mes sens, j'ai perdu tout. Maintenant, je suis revenu au Seigneur. Il était humble, il était honnête. Et ensuite, la sainteté est entrée. Vous voyez, lorsque quelqu'un est humble et qu'il confesse ses péchés et il se détourne de ses péchés, et il est honnête. Hein. Il dit, rien dans, je n'amène rien. Simplement, je m'attache à ta croix. C'est cela qui apporte l'humilité, qui apporte l'honnêteté et apporte la sainteté dans sa vie. Alors, Nebuchadnezzar, il y a eu un changement pour avoir la solution divine venant du ciel. Il a impliqué la sainteté dans sa vie. Et si tu veux avoir la solution divine, toutes les barrières à l'humilité, tu dois l'enlever. Toutes les barrières à l'honnêteté, tu dois l'enlever. Toutes les barrières à la sainteté, tu dois tout enlever. Tout ce qui est pécheur, tout ce qui est transgression, que ce soit dans la pensée, dans les actes, tu dois ôter cela. C'est ça qui ouvre la porte à ta solution divine. Et comme je regarde cet homme, il a été guéri, il avait un problème mental. Nebuchadnezzar à cause du jugement qui est tombé sur lui. Toutes les barrières ont été ôtées, toutes les barrières ont été renversées. Comme l'humilité est entrée, ça va venir aussi pour toi. L'honnêteté est venue, cette honnêteté viendra aussi pour toi. Et la sainteté est entrée dans sa vie. Toute vie pécherait de négligence, d'ivrognerie, de de vagabondage, d'adultère, de fornication, tout a disparu. Et il est venu devant Dieu. Alors, avec cette sainteté, Dieu aime la sainteté. Parce que Dieu est saint. Sa nature est sainte. Les cieux sont saints. Ses anges sont saints. Et lorsque toi, tu reviens et tu te détournes de tes péchés et tu viens au Seigneur avec les portes vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Ensuite, il est rentré en lui-même. Nebuchadnezzar. Et la guérison est venue pour lui. Et il l'a réalisé. J'étais fou avant. Alors il est venu dans son royaume. Et tout son peuple l'attendait. Après cette saison de problèmes mentaux, il est revenu. Il allait penser que personne n'allait l'accepter. L'honneur est revenu. Comprenez L'honneur. Dieu va t'honorer. Comme tu ôtes toutes les barrières, le Seigneur va t'honorer. Et bien sûr, le bonheur est venu. Oh, combien de fois il était heureux. Ce trône qu'il n'avait pas vu. Pendant combien d'années maintenant Il s'est assis sur le trône encore. Et finalement, le bonheur est venu ce soir. Le bonheur viendra pour toi. Finalement, au moment où nous lisons cette histoire, il était déjà parti. Nukaneza est allé au ciel. Et si un homme comme celui-là, rappelez-vous, chapitre 3, il a suscité une idole, chapitre 3, il a jeté Shadak Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, mais il a fait des tour Il s'est humilié et les barrières ont été renversées. L'homme est allé au ciel finalement. Il y a de l'espoir pour toi. Tu iras au ciel. Il dit, il y a de l'espoir pour toi. Tu iras au ciel. Mais, mais, mais, si tu agis comme Béchassar, après avoir connu l'histoire de Nukaneza, si ensuite tu ériges les barrières devant toi, si tu dis, moi je m'en fous, que les cieux tombent, que ce qui va arriver arrive, et tu fais comme Béchassa. Bon, laisse-moi vous dire, il a érigé une barrière entre lui et le Dieu Tout-Puissant. Comme je j'ai décrit la vie de son père, en réalité son grand-père, Nebuchadnezzar, laissez-moi vous parler de Premier Premièrement, hautain, il était hautain. Pas de respect pour Dieu, pas de respect pour les vases de la maison de Dieu, pas de respect pour une vie morale, ainsi un mode de vie morale. Il était hautain. Si tu es hautain dans ta vie, tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes pas de message, tu n'écoutes pas la Bible, tu n'écoutes pas les prédicateurs, tu n'écoutes personne. Et il a la vie hautaine en toi, prends garde. Ça, c'est une barrière entre les gens et la solution divine. Non seulement cela, il était seulement non hautain, il était hypocrite. Hypocrisie il a agi comme s'il n'y a pas de Dieu, est-ce qu'il y a de sanctuaire? Est-ce qu'il y a de commandement? Dieu, envoyez le vin. Amenez-moi mes concubines. Et il a mené vie hypocrite. Il connaît l'histoire de son père. Et il connaissait la main dont son père a eu la solution divine. Il savait comment il pouvait avoir la faveur de Dieu. Il savait comment son grand-père avait suivi, il a abandonné. Premièrement, la vie hautaine. Hautain, est-ce que tu es hautain? Est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu t'élèves? Est-ce que ta pensée t'élève? Tu es en train d'ériger une barrière entre toi et la solution divine. Est-ce que tu es hypocrite? Tu connais le droit, mais tu fais le mauvais. Tu connais la direction à suivre, mais tu vas dans la direction opposée et tu agis comme si tu n'as jamais lu la Bible, tu agis comme si tu n'as jamais été à l'église. Tu agis comme si tu ne sais pas que Jésus-Christ apporte le salut, apporte la rédemption aux hommes. Il était hypocrite. Non seulement cela, il avait la haine. Il haïssait les Juifs. Il haïssait le peuple de Dieu. Il haïssait l'adoration de Dieu. Voilà pourquoi il a amené toutes ces vases. je m'en fous de ces Juifs-là. Je m'en fous de leur adoration. La haine. Est-ce qu'il y a de la haine dans ton cœur Tu hais la vérité, tu hais la, lumière, tu hais tout. Tout ce que le Seigneur a établi pour ton salut, ça c'est la voix de Belshazzar. Il avait le désespoir. Il a appelé les, les astrologues, ils n'ont pas pu l'aider. Quand quelqu'un a érigé une barrière entre lui et le Seigneur, alors il y a le désespoir au moment de sa crainte, au moment de son, désemparement, au moment de sa terreur, il n'avait personne. Il, il n'avait pas d'aide alors que Daniel était là. Daniel était un personnel public que tout le monde connaissait. Que ce Daniel connaissait la pensée de Dieu et pouvait lire l'écriture. Et il a oublié Daniel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il menait une vie qui le rendait donc désespéré. Je prie que tu ne sois pas comme ça. Le désespoir. Il a oublié les biens, l'alcool. Il a oublié tout ce qu'il faisait. Maintenant, il était désespéré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas m'aider. Les astrologues ne peuvent pas m'aider. Et les, mon, mon peuple ne peut pas m'aider. Mais la reine est venue. Et même si la reine est venue, oui, il, ne s'est pas repenti. Son père s'est repenti. Il avait l'endurcissement de cœur. L'endurcissement de cœur. Tout ce qui va être soit, je ferai ça. Le cœur endurci. Est-ce que tu es comme ça? Quand nous parcourons les jours de la croisade de solutions divines, et les autres se repentent, les autres invoquent le Seigneur. Leur vie change, leur vie sont transformées. Mais toi, tu es là-bas et tu endurcis ton cœur. Je vous ai dit, Nebuchadnezzar, à cause de l'humilité, à cause de sa soumission au Seigneur, il est allé au ciel. Et à la fin, Béchassa a péri parce que la barrière n'était pas renversée. Et même quand l'interprétation lui a été donnée, voici l'interprétation de la parole écrite sur le mur. Il n'y avait pas de repentance, il a mis des chaînes, il a, je vais te lever, je vais te rendre grand. L'homme allait mourir et il allait en enfer. Et il était encore hautain, je ferai ci, je ferai ça. Il a fini en enfer. Moi, je n'irai pas en enfer. Quelqu'un là-bas, moi, je n'irai pas en enfer. Quand tu te soumets au Seigneur, quel que soit ce qui s'est passé, comme ce qui est arrivé à Nekaneza, et tu viens tout humble. Seigneur, je ne peux pas me sauver, je ne peux rien me faire de moi-même. Tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause de mes péchés. Mais je crois, tu m'as accordé le remède, et le remède est dans le Rédempteur, si le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va pardonner tes péchés. Ensuite, le salut viendra pour toi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu la, main de solution divine. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Daniel est venu maintenant et a lu l'écriture. Ce n'est pas suffisant de lire. Tu peux lire la Bible. Je peux lire la Bible. Mais il faut quelque chose qui Quelqu'un doit venir comme interprète, de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, interprète de la révélation de Dieu, l'interprète de l'ordonnance de Dieu. Comme Daniel est venu et il a lu ce qui était écrit sur le mur, il a dit, « Mene, mene, tekel, ufesin, Bechassa n'avait jamais entendu un mot, une phrase pareille. Mene, mene, ça veut dire quoi Tous ces astrologues n'ont jamais vu une écriture pareille. Mene, mene, tekel, youfasi. Alors, Daniel a dit, je ne vais pas seulement te lire cela, je vais t'interpréter cela. C'est ce qui nous amène à la compréhension. Lire seul ne n'apporte pas la compréhension. Et apprendre seul. On peut voir l'écriture. Ça n'apporte pas le changement qui doit venir. Et c'est l'interprétation. Et quand vous écoutez la lecture, vous écoutez l'interprétation et vous acceptez et vous dites, cela vient pour moi, alors la barrière à la solution divine sera renversée de ta vie au nom de Jésus. D'après nous venons au deuxième point maintenant. Peser et trouver léger, seulement digne en Christ. Et lorsque Daniel a expliqué et interprété, mené, mené, le Seigneur a connu tout ce que tu fais. Et il a compté ton royaume et c'est fini. Tu as encore quelques minutes. S'il disait, j'accepte cela, oh, j'ai mal agi. Je regarde ma vie et avec la vie que j'ai menée, ce que tu as dit, que, Dieu, le Dieu des cieux, comme je regarde mon royaume, il a compté mes jours, mes années, et c'est terminé. Et il y a quelques années, dans les quelques heures qui restent, comme un homme sur la croix, qui était, sur la croix, quelques quelque part, il ira en enfer, mais avec les quelques minutes qui restaient, et le temps qu'il avait, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il a utilisé le peu de temps qui lui restait. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je prie que tu ne rates pas ta chance. Tu ne vas pas rater ton salut. Tu ne vas pas rater la solution divine au nom de Jésus. Le temps qui reste, il y a des gens, ils viennent aux croisades comme ça, et le temps qu'ils doivent prendre une décision, le temps qui reste, au lieu de dire oui au Seigneur, et nous disons, oui Seigneur, je sais, je suis un pécheur, je sais que je suis le coupable, je sais que tu es le sauveur, je sais que tu es le rédempteur, et je me donne à toi. Il ne, ça ne prend pas cinq minutes, mais il ne passe pas ces cinq minutes-là. Il passe tout le temps à adorer, à chanter, ils écoutent la parole. Et le temps de la solution divine et du salut, et ils s'en vont. Je prie que tu sois sage. Je parle à quelqu'un là-bas. Je prie que tu sois sage. Tu seras sage au salut au nom de Jésus. Daniel a dit, verset 27, verset 27, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé. Il dit, Béchassa, tu sais quoi? Laisse-moi te parler directement. Toi, Béchassa, toi, Crois, toi, hautement placé, toi, l'homme populaire, toi, l'homme religieux, toi, idolâtre, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ça, ça veut dire quoi Le Seigneur l'a pesé. Premièrement, il était têtu. Deuxièmement, il était têtu. Il était aveugle. Quand Dieu te pèse, dans la balance de Dieu, selon les attentes de Dieu, et par la parole de sainteté. Il a dit rechercher la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Pèse-toi, tu la balance, sur le poids de, des exigences de sainteté de Dieu. Et il dit, tu es vraiment obstiné, tu sais que ta vie n'est pas juste, ta vie n'est pas sainte et tu ne te conformes pas aux attentes, aux commandements de Dieu et tu es obstiné. Et non seulement têtu, il était méchant, méchant. Si vous regardez la vie de Belshazzar, vous verrez les éléments de, méchanteté, non seulement il commettait le péché, il rassemblait les autres à pécher. Il n'était pas seulement seul sur la voie qui conduit en enfer. Il invitait d'autres personnes, les hommes et les femmes. Il dit, suivez-moi. Il savait que le chemin qu'il prenait va le conduire à la perdition et en enfer. Mais dans sa méchanceté, il a invité d'autres personnes pour se joindre à lui. Il était irréfléchi. Il y a des gens comme ça. Le mal qu'ils font, les péchés qu'ils commettent, les transgressions qu'ils suivent, ils sont si méchants. Et ils disent, je ne veux pas aller en enfer seul, je ne veux pas périr seul, je vais appeler d'autres personnes et ils doivent se joindre à moi. Je prie que le Seigneur change ta vie. Tu seras comme Nebuchadnezzar qui a changé, qui a fait demi-tour. Tu ne seras pas comme Béchassa au nom de Jésus. Il était vraiment mauvais. Sa seule là, la vie méchante, il ne peut pas rester debout, droit. Il ne parle pas droit. Il ne se comporte pas dans la droiture. Il ne marche pas dans la droiture sur le chantier de la justice. Ils, ils vont par-ci, par-là. Ça, c'est la barrière. Quand Dieu sait que quelqu'un frivole, il n'est pas droit on ne peut pas prédire sa vie. Sa vie est frivole. Alors cela érige une barrière entre lui et la solution divine. Alors, si tu peux sortir de la foule aujourd'hui et dire, comme Dieu a dit, de se séparer de toute sa vie-là, et tu viens au Seigneur aujourd'hui pour dire, Seigneur, me voici. Assez, c'est assez. Je veux suivre le Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Il va changer ta vie et toute cette vie de frivolité, tout va disparaître au nom de Jésus. Cet homme était mondain, pensez à lui. La vie d'adultère, la vie de fornication, la vie d'impunité, cette vie-là, dans la société, il n'y avait rien de bon, mondain, mondain. Il, il est allé dépassait la limite, Il était totalement mauvais. Il était totalement du monde. Il n'y avait rien de sérieux. Il n'y a rien de salut Tout ce qui a suivi, il suivait les œuvres de la chair. Et cela a érigé une barrière entre lui et Dieu. n'aimez point les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un fait comme Béchissa, un homme comme toi, aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et le monde passe. Et le monde, et les mondes passent. Il perd l'éternité. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Je vais demeurer pour toujours. J'ai dit, je vais demeurer pour toujours. Quand tu renverses, quand tu renverses toutes ces barrières entre toi et la solution divine et le sauveur divin, je prie que tu le fasses ce au nom de Jésus. Il était faible de caractère, faible de caractère. Même s'il est roi, qui ne peut pas tenir et qui ne peut pas dire, voici le chemin, marchez-y. Même s'il était roi, l'alcool était son maître. Le mal, les mauvaises pensées, adultère, fornication, les œuvres de la chair étaient son maître. Il ne pouvait pas tenir, faible. Il y a des gens ils sont des diplômés, ils connaissent la science, ils connaissent l'histoire, ils connaissent l'ingénierie, mais ils sont faibles en caractère. Tout ce qu'ils ont appris, qui devait donner de colonne vertébrale, ils n'utilisent pas. Ils sont comme des chasseurs qui étaient faibles de caractère. Mais vous savez, si tu viens au Seigneur aujourd'hui, il va te fortifier. Il va fortifier ta colonne vertébrale. Amen et tu pourras tenir, et tu tiendras pour la justice partout où tu seras. Cette faiblesse de caractère, le Seigneur va ôter cela au nom de Jésus. Et le Seigneur fera de toi digne. L'homme était indigne. Il ne pouvait pas se sauver lui-même. Il ne pouvait pas sauver aucune des concubines. Il n'a pu sauver aucune personne, aucun partenaire de péché il était faible, il était indigne. La seule manière d'être digne, vous savez, tout le monde est faible comme ça. Dans ta propre force, sans Christ, tu ne peux rien faire. Mais quand tu viens à Christ, un changement aura lieu. La transformation aura lieu. Et le Seigneur fera de toi un homme digne. Où es-tu là-bas Une femme digne. Le Seigneur te rendra digne. Toute l'indignité sera ôté de ta vie. La mondanité sera ôtée. La frivolité sera ôtée. La faible méchanceté sera ôtée de ta vie. La, cette vie sans loi sera ôtée de ta vie. Et le Seigneur va te purifier, va te laver. Et il va te laver plus blanc que la neige. J'ai dit, va te laver plus blanc que la neige. C'est pourquoi David a prié. Il dit, Dieu, j'ai péché. Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Il dit, lave-moi avec l'isope, et je serai plus blanc, je serai plus blanc que la neige. Ce soir, c'est ta soirée. Quand tu ôtes toutes ces barrières, quand il n'y a plus d'orgueil, et quand tu te courbes devant la croix de Christ, tu dis, Seigneur, je viens. Le Seigneur va te laver et toutes ces souillures tout sera ôté de ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je répandrai sur vous une eau pure sur vous et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vais vous purifier et vous serez purs. Cette purification vient pour toi maintenant. Ça me conduit au troisième point. Ce que cet homme Chassa ben, n'a pas pu faire. Mais c'est pourquoi nous allons dépasser Béchassa. Moi, je vais dépasser Béchassa. Il y a des gens, ils restent dans la même classe pendant des années. Cette année, ils sont dans la classe de la méchanceté. L'année suivante, ils sont toujours dans la classe de la méchanceté l'année suivante, toujours dans la classe de mondanité, l'année qui suit. Qui suit Ils sont dans la classe de la frivolité l'année qui suit. Ils sont dans la classe de la mondanité, de cette vie d'indignité. Mais quand tu prends la décision, tu dis, je sors de cette classe. Je dis, tu sors de cette classe. Alors, ta vie va changer. Tu viens et tu dis, Seigneur, Seigneur, je suis prêt, je serai lavé, je suis disposé, je serai guéri à la croix. C'est quoi la parole de Dieu dit. Il dit, venez maintenant, ne perdez plus de temps. Esaïe 1, 18. Chassa a perdu du temps. Il n'a pas compris que ses ennemis, ses maîtres et ses perses étaient à la porte. Et il voulait entrer. Et son royaume avait été pesé. Tout était terminé et il allait périr. Moi, je ne vais pas périr. J'ai dit, Dieu merci, moi, je ne vais pas périr. Quand tu écoutes la parole et tu es disposé, troisième point, disposé, lavé et guéri à la croix. Alors, il dit, Esaïe 1, 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont le cramoisi, devenons blancs comme la neige. » Il dit ce soir, il va te laver et tu seras plus blanc que la neige au nom de Jésus. Si son Rouge comme la poupre, ils deviendront comme la laine. Verset 19, si vous, verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, disposé et docile. Belshazzar n'était pas disposé. Il n'était pas disposé, n'était pas docile pour venir du côté de son père. Et Daniel dit qu'on est l'histoire de ton père, mais il s'est humilié. Il est devenu honnête. Il est devenu saint. Et pour cela, le Seigneur a eu pitié de lui et le Seigneur lui a donné le pardon et la liberté. Le pardon viendra pour que toute personne disposée ce soit au nom de Jésus. Tu viens humble. Est-ce que tu as jamais été humble dans ta vie? Est-ce que tu as jamais dit, je suis désolé quand tu fais du mal? Est-ce que tu as dit jamais, je suis désolé à Dieu? Est-ce que tu as jamais fait comme David? Je suis un roi, mais Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai commis cette transgression. Est-ce que tu es venu au Seigneur dans l'humilité Tu le fais. Le Seigneur va te pardonner aujourd'hui. Le Seigneur va changer ta vie. Et tu es honnête, tu es honnête. Tu ne dis pas, on m'a poussé à le faire. Nebuchadnezzar n'a pas dit, Quelqu'un m'a poussé à, à susciter l'idole. Quelqu'un m'a poussé à jeter Shadak, Meshach et dans la fournaise ardente. Quelqu'un m'a poussé à blasphémer l'éternel. Il a dit, je, je suis le coupable. Personne m'a poussé. Je fais tout cela moi-même. C'est cette honnêteté que le Seigneur recherche. Et maintenant tu dis, je ne ferai plus cela. Après que Dieu te pardonne et après que Dieu a changé sa vie, il n'a plus suscité une dole dans sa vie. Il n'a plus poussé quelqu'un dans la fournaise ardente jusqu'à sa mort. Il n'a plus pratiqué de méchanceté jusqu'à sa mort. Il a continué dans cette humilité avec le Seigneur, dans cette honnêteté avec Dieu, dans cette sainteté avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu l'a honoré. Il n'est plus descendu du trône. L'honneur était permanent parce qu'il est venu au Seigneur en toute honnêteté et il s'est soumis au Seigneur. Et il a même il a écrit comme témoignage et l'a répandu dans toutes les provinces de son royaume. Ça, c'est le type d'honnêteté que Dieu recherche. Si tu n'as pas cette humilité, il n'y a pas de salut. Si tu n'as pas cette honnêteté, il n'y a pas de salut. Et si tu ne te donnes pas au Seigneur pour qu'il te lave, qu'il te purge et qu'il te rende juste, il n'y aura pas de salut. Le salut ne vient pas pour ceux qui disent, oui, j'ai péché, mais je vais encore pécher plus. Oui, j'ai fait le mal, mais je vais encore faire plus le mal. Oui, j'ai suscité une idole, mais je vais encore susciter beaucoup d'idoles. Non, ça ne vient pas de cette manière. C'est ceux-là qui disent, oh, les barrières au péché, les barrières du péché d'idolâtrie, les barrières de la fornication, les barrières de l'adultère, les barrières de les concubines, j'enlève tout, tout sera détruit maintenant et je viens au Seigneur tel que je suis et je veux qu'il me lave, je veux qu'il me purifie, je veux qu'il change ma vie. Ça, c'est de cette manière que le salut viendra. Et ça viendra pour toi. Je dis, ça viendra pour toi. Ensuite, à la croix, il te rendra digne. Je n'ai pas entendu un Amen. Christ est le seul qui est digne. Il est digne du Père. Il est digne du ciel. Il est digne de puissance. Il est digne dans tous les domaines. Et lorsque tu dis, je me tiens à ta porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il vient dans ta vie, il te rend digne. J'ai dit, il te rendra digne. Le salut viendra le pardon viendra et la rédemption viendra. Ensuite, il te rendra digne du ciel à la fin. Et lorsque la, la, paix sera faite au ciel, Dieu merci, tu t'es sauvé, Dieu merci. Si tu as changé de vie par le Seigneur, si tu as fléchi devant le Seigneur, Dieu merci. Si tu permets à Christ le Sauveur, Christ le Seigneur, de te rendre digne du ciel. Lorsque la paix se fera au ciel, tu seras là. Je serai là. Et lorsque les saints marcheront pour le ciel, les saints, non les pécheurs, les saints ne peuvent pas, ils ne marcheront pas. Les pécheurs pénitents n'entreront pas au ciel. Ils seront comme des chasseurs. Quand les saints de Dieu, le peuple lavé, ceux-là qui sont sauvés, ceux-là qui se sont donnés au Seigneur, lorsqu'ils marcheront au ciel, moi je serai là. J'ai dit, je serai là. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle maintenant. Il dit, si tu es disposé et docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Le salut viendra pour toi. La guérison viendra pour toi. La délivrance viendra pour toi. La puissance de Dieu pour mener la vie de justice viendront pour toi. Tout ton passé sera pardonné et ton passé sera totalement changé. Au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés, voici le moment de sortir de la, de la classe de Béchassar. Voici le moment pour toi de t'humilier, pour dire Seigneur, je sais, je connais ma vie. Je sais ce que j'ai fait. Je sais la voie que j'ai suivie. Je connais ma situation. Mais Seigneur, je vais être honnête. Je vais être honnête, Seigneur. Je vais invoquer le nom du Seigneur et ma vie va changer. Et tout va changer. La tête baissée, les yeux fermés. Partout où tu es maintenant. Tu écoutes la voix. Tu écoutes la parole. Tu entends la révélation du Seigneur. Et tu ne veux pas périr comme Béchassar. Tu veux être sauvé. Tu veux être lavé. Tu veux être purifié. Tu veux que ta vie soit transformée et tu veux être digne à travers Christ, partout tu es, lève ta main et tu diras au Seigneur, « Oh Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. » Lève cette main-là. Ne sois pas comme chasseur, méchant, frivole, indigne, rebelle. N'endurcis pas ton cœur dans le péché. Tu dis, « Seigneur, me voici. » J'ai entendu ta parole et je réalise que c'est de moi que tu parles. Tu veux mon salut? Je veux que tu me pardonnes, que tu m'affranchisses. Partout tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Si tu lèves ta main, lève-toi s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Le Seigneur lui-même va changer ta vie. Levez-vous là-bas, que Dieu bénisse là-bas, que Dieu bénisse là-bas. Vous avez un court moment, comme le voleur sur la croix, le brigand sur la croix, il a saisi ce peu de temps qu'il restait. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton royaume. Je ne suis pas digne, je suis mauvais, mais le salut lui est venu immédiatement. Comme tu te lèves, tu te lèves et tu parles au Seigneur, au Seigneur, je ne vais plus continuer dans mes péchés, je ne vais plus continuer dans le mal, je ne vais plus continuer dans ma méchanceté, je ne vais plus continuer comme Béchassa. Et je ne vais plus périr, je ne vais pas aller en enfer, comme Béchassa l'a fait. Ô Seigneur, me voici, je veux ton pardon, je veux ton salut. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Et le Seigneur te pardonnera. Et il te rendra digne, digne du ciel, digne de sa grâce. Tu dis, oui Seigneur, je viens au Seigneur. Il va te sauver maintenant. Il va changer ta vie. Il va transformer ta vie. La sainteté viendra dans ta vie. La justice, viendra dans ta vie. Tu ne vas plus continuer ah, dans la fumée, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans ta fornication, parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il te rendra saint, il te rendra juste, en privé, dans le public, partout où tu es. La paix de Dieu, le pardon, la pureté viendront dans ta vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je suis là. Je veux ta grâce. Je suis là. Je veux ton pardon. Je suis là. Je veux ton salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as dit, quiconque hein, vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Je suis venu. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et accorde-moi ta dignité, ta justice, pour que je sois un vrai enfant de Dieu. Père, au nom de Jésus, je prie tout cela ici, et tout ailleurs. Je prie que ton salut, je prie que ton pardon, je prie que ton pardon, je prie que ta vie éternelle vienne à tous au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, avec l'humilité, l'honnêteté, que tu les aides à avoir une vie qui montre la vie de l'Évangile dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Et je prie. À la fin, comme Nekoneza est allé au ciel finalement et tu l'as honoré, je prie que ton honneur soit sur ces gens-là pendant qu'ils sont sur la terre. Et à la fin, tu les amèneras au ciel au nom de Jésus. Confirme ton salut dans leur cœur, dans leur vie. Et à partir d'aujourd'hui, qui est nouvelle vie, soit donné à chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que Dieu bénisse. Toujours debout, nos conseils viendront vers vous maintenant. Ils vous donneront la fiche à remplir. Soyez fidèles, donnez-les de bonnes informations. Ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, rapidement, prenons leur nom et prenons, faisons-le rapidement. Donnez-le la fiche à remplir. Ceux-là qui sont dans les églises et qui ont levé les mains, qui se sont levés pour la prière de conversion, Donnez-leur les fiches de décision, aidez-les à les remplir. C'est pour être en contact avec eux, pour les aider spirituellement. Et le Seigneur pourra vous aider à grandir dans la justice et dans la sainteté. Dieu vous bénira davantage au nom de Jésus si vous êtes connecté en ligne, il y a une fiche, un formulaire en ligne, il y a un lien, cliquez sur le lien qui vous donnera accès au formulaire que vous allez remplir et le Seigneur fera son œuvre dans votre vie. Ceux qui sont connectés à la radio, utilisez le numéro de WhatsApp les numéros WhatsApp qui s'afficheront pour pouvoir envoyer vos informations. Numéro WhatsApp, vous pouvez l'envoyer, vos, vos informations, nom, prénom, quartier, ville, pays, numéro de téléphone, adresse email.

1 0 0 7. Les numéros vont s'afficher après sur l'écran. Vous allez utiliser ces numéros. En ligne, il y a un lien. Voilà le numéro WhatsApp qui s'affiche. Plus 234 81 58 19 10 17. Plus 234 81 58 19 10 17. faisons-le rapidement. Très bientôt, l'homme de Dieu reviendra pour prier et la puissance de Dieu sera manifestée dans notre vie. La prière de la solution divine. Tu recevras ton miracle. Nous, sommes, nous tous qui sommes encore assis, soyons dans l'esprit de prière en inspirant nos miracles. L'homme de Dieu reviendra bientôt pour prier pour chacun de nous. Espérez la solution divine. Dieu ôtera tous les problèmes et tous les défis. Ce soir, Dieu va les enlever. Ce soir, Dieu va ôter et vous accordera la solution divine. Soyons dans l'esprit de prière. maintenez dans l'esprit de prière, en espérant vos miracles, parce que l'homme de Dieu revient tout à l'heure. Partout où vous êtes, dans les églises, en ligne, soyons dans l'esprit de prière, parce que l'homme de Dieu revient tout à l'heure pour prier pour nos miracles. Dites à Dieu ce que vous voulez. Levons maintenant tous pour la prière. Nous allons maintenant recevoir la, la solution. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Le Seigneur guéri, a guéri, a délivré Nebuchadnezzar. Il s'est humilié. Et il savait que son problème était causé parce qu'il ne, prêtait pas attention à l'homme de Dieu, Daniel. Et finalement, cette calamité est venue sur lui. Mais, quand il s'est humilié et il a été honnête devant Dieu, cette humilité et cette honnêteté et la sainteté, la promesse qu'il a faite à Dieu, je ne suivrai plus la mauvaise direction, la voie injuste, la mauvaise voie, la voie du péché et la voie de méchanceté. Je ne veux plus tourmenter les gens. Il a dit, je ne le ferai plus. Et la délivrance est venue dans sa vie notre Dieu est toujours le même. Comme tu viens honnêtement au Seigneur avec humilité et quand tu dis au Seigneur comment tu vas vivre par sa grâce, selon sa volonté, cette guérison et cette délivrance viendront dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur ne guérit pas quelqu'un pour lui donner la force pour aller pécher. Il veut être ton guérisseur. Et quand il te guérit, il veut que cette guérison, il veut que cette force soit utilisée pour la gloire de son nom. Et quand tu prends ta décision, la guérison qu'il te donnera, la délivrance qu'il te donnera, tu vas, tu vas utiliser la force pour servir le Seigneur. La guérison, la délivrance viendront pour toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri, sera délivré sera sauvé, sera affranchi. Ça vient pour toi maintenant. Es-tu prêt? Dieu est prêt. Est-ce que toi, tu es prêt? Le nom de Jésus est disponible. Est-ce que toi, tu es prêt? Et la puissance de guérison de Dieu coulera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est prêt là-bas? Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as de problèmes ou sur toi. Et cette puissance qui délivre, qui guérit, qui affranchit, viendra sur toi maintenant. Et après, le dernier Amen, tu vas t'examiner est ce que, quel que, soit, quel que soit le défi, Dieu va l'ôter. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons qu'avec toi, tout est possible. Et quand nous venons devant toi en toute humilité, en toute honnêteté. Et nous voulons utiliser la force, la guérison, la délivrance pour la gloire de ton nom. Nous savons que tu guéris toujours. C'est pourquoi je prie que ta guérison, ta délivrance, ta rédemption viennent pour tout le monde maintenant au nom de Jésus. Je prie, de la tête jusqu'à la plante des pieds, touche ton peuple, transforme leur vie, des maladies incurables, ôte-les de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te promettons la guérison que tu nous donneras, la délivrance que tu nous donneras. Nous n'allons pas, nous n'allons pas utiliser un don de Dieu, un don venant de toi pour le diable et pour le mal et pour continuer dans le péché. Nous allons utiliser ta guérison, nous allons utiliser ta délivrance pour te servir dans la justice et dans la sainteté tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Je prie que cette insanité, cette folie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout enflement, toute tumeur sur le corps, que je te touche maintenant et ôte cette infimité de ta vie, de ton corps au nom de Jésus. Je prie que les yeux aveugles s'ouvrent maintenant les oreilles soudes, les, les euh, langues muettes se délient, entend et parle au nom de Jésus. Le pied court, que le pied court pousse maintenant au nom de Jésus. Je prie que toutes ces choses qui bougent dans le corps, qui marchent, les sensations de feu, sensations de douleur, de fraîcheur dans le corps, j'éradique, j'ôte tout de votre corps maintenant au nom de Jésus. Je prie Seigneur les maladies incurables soient guéries. Cancer soit guéri au nom de Jésus. Tuberculose soit guéri au nom de Jésus. Et toutes ces maladies terminales, je vous commande, la main de Dieu vient sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont paralysés, qui se lèvent et qui marchent, ceux qui ont une douleur dans le corps, je commande douleur, Disparaissez au nom de Jésus. Seigneur, touche tout le monde. Guéris tout le monde. Délivre tout le monde. Et accorde-nous la grâce d'utiliser la guérison, d'utiliser la délivrance pour servir le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un dernier Amen. Le Seigneur t'a déjà touché, examine-toi, tu verras la puissance de Dieu manifester